እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ውሃ ባይስጣቸው ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ ባረከላ ተሳስባችሁ ኑሩ በኢማን ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይላላ አዎ ኢንሻአላህ ምሳሌ አድርገው ትዳራችሁ ይጽና በኢማን በሱና ርዝቃችሁ ይስፋ ባላል ጎዳና አላህ ይበልና ጀሊል ይፍቀድና አላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ በሉት እስቲ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ ባረከላ በሏት ባረከላ love.